عتاك جدو fardaa Kunoo waanii farduu Hanga wal kuunnaa mudaa siyaataanii

الراك هواك لك ربي يا وهجلت يدك بمه ودك يولدت يدك بمه ودك يولدت مالفنا تهليف تشكي دم سلينا دمه Aliraja hawa tulaki Rabbi wa anjalagu Yadaka bambo Wadake gunotu Yadaka bambo Wadaka gunotu Malif na jahalif Tashakela